Buenas noches, señora Carrington. Oh, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Mi nombre es Howard Carrington. Oh, vaya, se llama usted igual que el difunto. Sí, lo sé, qué casualidad, ¿verdad? Qué pequeño es el mundo. ¿Desde dónde nos llama? De muy lejos. ¿Puedo hacer ya mi pregunta? Por supuesto señora Carrington. ¿Cómo murió exactamente el señor Carrington? Pues mire, se lo voy a explicar a usted ya de la ignorante opinión pública. Y no se os ocurra moveros de ahí. Pero Richard... ¡A callar! Inútil. Mira que le coja la tarjeta. ¿Pero qué decía la tarjeta exactamente? La última pregunta va a ser... ¿Es verdad que usted mató al señor Carrington? ¿Y Fufi? ¿Y la carta? Y así fue como ocurrió todo. Que en paz descanse. qué, historia tan tremenda! y muy trágica. Despedimos a nuestra llamada y vamos ya con la última pregunta. Uy, ya. ¡Qué rápido! Se me ha hecho el tiempo cortísimo, Norma. Es que contigo las seis horas pasan volando, Leona. <laughs> Aquí va esa última pregunta. Muy bien. La pregunta es... Leona, ¿es cierto que... Eh, ¿Es cierto, Leona, que tú ves todos los sábados nuestro programa? Pero Norma, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Si la televisión es el ocio de la clase media y obrera. ¿Has encontrado a Fufi? No, y tampoco encuentro la carta. ¿Qué pasa ahí fuera? Nada, la última pregunta era inofensiva. ¿Pero cómo? Pues alguien debió de cambiar la tarjeta. Entonces, ¿quién está protegiendo a Leona? esperamos, verles la semana que viene. No sin antes dar las gracias a Mrs. Leona Carrington, una gran heredera. Maldita ladrona. Esposa fiel. Roba marido. dama encantadora. Hipócrita asquerosa. En definitiva, una buena mujer. Una mala pécora. Sin duda, se merece todo nuestro cariño. Yo sé lo que te mereces. Maldita seas mil veces, Leona Carrington. Después de lo que te hizo, amor mío. Hacerte esto. Pero no te preocupes, mi querido Howie. Tu querida está aquí para vengarte. Ah, por fin. ¡Ay, Norma! Me ha encantado tu programa. Gracias. Qué centro tan raro, ¿no? Tú no eres de aquí. No, señorita. Yo nací en Wisconsin. ¿Ah?